bismillahi raxmaan raxiim eh, waa salaamayaa shirweynaha dhammaan eh, marti sharafta dadka meesha isugu yimi qof walba maqaamkiisaan ku salaamaya bismi llahi raxmaan raxiim waxaan anugu inoo akhrinayaa eh, warmartiyeedkii ka soo baxay saddexdii beri ee halkan doodu ay ka socotay shirweynaha wadatashiga puntland shan iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii bisha ka socday magaalada gorwe warmartiyeedkii okoon ayaan idin akhrinayaa shirweynaha wadatashiga puntland warmartiyeedka shirka toddobiyo tobanka bisha maarso laba kun iyo labaatanka shirweynaha wadatashiga puntland ee lagu go-aamiyey shirkii golaha xukuumadda puntland ee ka dhacay xarunta madaxtooyada boosaaso toddobadii bishii febraayo laba kun iyo labaatanka ayaa si rasmi ah uga furmay qolka shirarka ee jaamacadda puntland state university garowe shan iyo tobankii bishii maarso laba kun iyo labaatanka soona xirmay toddoba tobankii bishii maarso oo ah maanta shirweynaha waxaa isugu yimi ergo iyo goobjoogayaal kor u dhaafay kun iyo siddeed boqol oo qof oo isugu jira golayaasha dowladda puntland wakiilada puntland ku metela dowladda federaalka ah istiimada puntland ra-iisul wasaareyaashii hore ee dowladda federaalka ah madaxweyneyaashii hore ee puntland guddoomiyeyaashii hore ee golaha wakiilada puntland siyaasiyiin cuqaal nabadoono wakiillo ka socda ururada bulshada ee haweenka dhallinyarada ganacsatada aqoonleyda culimada iyo qurba joogta reer puntland ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dowladda iyo shacabba ee bulshaweynta reer puntland u qiimayn lahaayeen marxaladihii lasoo maray koob iyo labaatankii sano iyo dheeraadkii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kalena jihayn lagu samayn lahaa mustaqbalka aayaha puntland guda iyo dibadba iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo asaasay puntland muddadii uu shirku socday waxaa lagu lafaguray mawduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira puntland federaalaynta dalka iyo xiriirka puntland iyo dowladda federaalka ah khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddadaa saddexa beriha ah shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go-aamadii shirka qodobka koowaad midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey shirweynuhu wuxuu si gooniya ah ugu mahad celinayaa hoggaanka dhaqanka puntland doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dowladnimada puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadajirka bulshada sirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay-adaha dawliga ah bixinta adeegyada bulshada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay puntland ku asaasantay shanta gobol ee kala ah bari sanaag nugaal sool iyo waqooyiga mudug iyo degmada buuhoodle midnimadaas iyo wadadajirkaasuna yahay dastuuri lama taabtaana sida ku cad dastuurka puntland dowladda puntland iyo dadkeedaba waxaa waajib ku ah xaqiijinta iyo ilaalinta midnimadaas dhuleed iyo dadeed shirweynuhu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabadgelyo isqadarin iskaashi iyo wada noolaansho shirweynuhu shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda puntland in la qabto shir looga hadlayo dhulka maqan ee puntland lana sameeyo guddi gaar ah oo dabagala howlahaas shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in laga daahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta puntland wuxuu garowsaday in nidaamka xisbiyada badan ay qayb muhiim ah ka tahay xalowhelidda tabashooyinka ka jira matalaadda siyaasadeed shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa dowladda puntland ee xilligan inay goor hore bilowday geedi socodka nidaamka dimuqraadiyeynta wuxuuna ku boorinayaa dhammaystirka geedi socodkaas muddaxileedka dowladdan sirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumaddu inay abuurto jawi iyo saaxad siyaasadeed oo si siman loogu tartami karo lana siiyo daahfurnaan iyo madax bannaani saxaafadda ahna leh sirweynuhu sirweynuhu wuxuu kaloo ku dhiirigelinayaa xoogaga siyaasiga ah xoogaga siyaasadeed bulshada rayadka ah culimmada haweenka dhallinyarada iyo dadweynaha puntland inay si aan kala har lahayn uga qayb galaan hirgelinta hanaanka dimuqraadiyiinta dalka isla markaana shirweynuhu wuxuu beesha caalamka ka codsanayaa inay ku biiriyaan taageero farsamo iyo mid dhaqaale labadaba barnaamijkaas shirweynuhu wuxuu ku bogaadinayaa xukuumadda puntland ambaqaadka maamul wanaagga gaar ahaan dhinacyada dib u habaynta hay-adaha amniga shaqaalaha rayidka ah nidaamka maaraynta maaliyadda shirweynuhu wuxuu kaloo dowladda puntland ku boorinayaa in la derdergeliyo lana xoojiyo tayaynta madax bannaanida iyo dhammaystirka hay-adaha garsoorka si loo helo cadaalad bulsho oo waafi ah sidoo kale shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda puntland inay asaasto maxkamadda dastuuriga qodobka labaad amniga shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in argagixisadu tahay masiibo qaran iyo mid caalami ah puntland puntlandna shacab iyo dowladba ay mar walba dagaal kula jiraan ciriibtirka argagixisada waxaa xusid mudan iyo bogaadinba مدن حول قلدي حول قلدي لدغالنا كارغغخيسدا اي سيده ودان شركه لوره غلاي كوخدا الشباب اي سو ويررتي ديغانده غراعه سوج يا غرمال سنهكي 2016 كي يا لدغالنكي داعش اي بورها قندله و خو شروينو كو بورينيا اني سوماليدو اسكا كاشتو beesha caalamkuna ay gacan buuxda ka siiso xukuumadda puntland sidii cadowgaas al-shabaab iyo daacish loo ciribtiri lahaa loogana sifayn lahaa silsiladda buuraleyda goolis iyo guud ahaanba soomaaliya shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda inay xakamayso hubka sharci darrada ah ee gacanta shacabka ku jira cidda keliya ee haysan karta hub waa ciidamada amniga iyo ciddii kale oo sifo sharci ah loogu oggolaado shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dowladda puntland inay tallaabo degdeg ah ka qaado maandirooriyayaasha iyo daroogooyinka dhibaatada amni iyo dhaqan ku haya iyagana bulshada qodobka saddexaad horumarka iyo adeega bulshada shirweynuhu wuxuu garowsaday in heerka dhaqaalaha puntland aanu dabooli karin baahiyaha shaqo horumarin dakhli iyo adeega bulshadeed sidaa awgeed waxaa dowladda puntland lagu dowladda puntland lagu boorinayaa inay dejiso istiraatiijiyad kobco dhaqaale oo hadafkeedu yahay yaraynta saboolnimada iyo abuurista fursado shaqo istiraatiijiyadaas waa inay diiradda saartaa ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah gaar ahaanna khayraadka badda dhiirigelinta maalgashiga iyo kujahaynta bulshada dhanka wax soo saarka waxaana loogu baaqayaa in la dardargeliyo dhammaystirka mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha مدده دير سوچي تميي سيدا بلارينتا اي عصريينتا ديكادة بوساسو لسماها ودادا عيل داهر عرقابو لسماها ديكادة قراعاد رجالينتا كستم كتور ديبي يدايع تيركا ودادا دير اي بوساسو غالكايو يقروا اللاسعانو اي القروا سيدو كالاوحا شروينوهو كوباغيا ان لابلابو لسماها ودادا قوميس بو هودلي ودادا كالابير عرورا ودادا قروا تليح بو عمي يو فالي ريالي بوساسا غندرا iyo wadada garaaca galdago sirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda puntland sirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda puntland sirweynuhu wuxuu ugu dambayn dowladda puntland ugu baaqayaa inay si deg deg ah ula timaado qorshe cad oo looga hortegayo cudurrada faafa gaar ahaan cudurka hadda taagan oo ku fidaya ee covid sagaal iyo toban qodobka afraad xiriirka dowladda federaalka iyo puntland shirweynuhu wuxuu qirayaa in dowladda puntland ay si mug leh uga soo baxday kaalintii kaga aadanayd dhismaha iyo taabagelinta dowladda federaalka ah taas oo ah hadaf ka mid ah ahdaaftii puntland loo asaasay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii arrimaha dastuurka maadaama hanaankii dib u eegista dastuurka la baalmaray maadaama si ulakac ah looga tegay حبنه دولتها حبناها كها دولتها فدرال كها وقيب كلي لها قديم مذا حبنان إيه دبو إجست الدستور كا يا ما دام أوصن هرين وقتي سوى فيها لوقف رب حسن كرو لنا فلين كرو أرهمها أساس كا أوه دستور كا سيدا يسوى فتشنت الدستور هذا يا أفتدى دوينها شروينها وده تشي كبنتلان وحكوبها غيا كنا أتكين يا دولتها بنتلان إن دب إيجست الدستور كدولة فدرال كاهي سومالي دب لوردجو إلى يوم دخلت كدولة إيمانا إذا كديب دور شذا لبكون يلا باتن لبكون كوي يلا باتن سلوجوه له وقت وافية يود تشبهها أريما دور شويك سروينه وحو عط دير كيا شيء در سروينه وحو ضاد دير كيا شيء دور شويك الله kun labaatan laba kun koob iyo labaatan iyo sida looga gudbi karo xilliga kala guurka ah sharciga doorashooyinka oo ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkuna saxiixay dhammaadka mudxileedkii dowladnimo ayaa leh caqabado asaasi ah oo aan la aqbali karin oo aan la aqbali karin una cuntami karin mustaqbalka dadka soomaaliyeed caqabadahaas waxaa ka mid ah wuxuu sharcigu isku dhafayaa nidaamka deegaan doorashada iyo xisbiyada badan oo dastuuri ah iyo nidaamka awood qaybsiga beeleed ee fourpointfafka loo yaqaan oo ka hor imanaya dastuurka dalka u degan sharcigu wuxuu dastuuri ka dhigayaa hanaanka awood qaybsiga beelaha oo ay ahayd in laga gudbo oo aan marna noqon karin sharciga dalka sharcigu ma abuurayo nidaam doorasho siman oo xildhibaanadu ku soo baxaan ما دام شرعي لا أنسحيه دمات كي مدوحيلات كدولدة ضلكنا أوصل دمان كودة شيرين عنت الدولدة وح أذاك إن ضل كأي كدة على دور الشوق قف يعضه سلام رهان تانا شروينه وحقو عن صدي إن الله قبلي كرين إن وح مدوكرنا الله سمي يهيدها الدستورية الدولدة فدرالكا قلب كشنال هدبا شروينها وده تشي قبنت لنا وحقو باقيا إن سيدك ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan sir wada tashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol soomaaliyeed oo loo dhan yahay arrimaha federaalaynta dood dheer kabacdi shirku wuxuu walwal iyo walaac ka muujiyey in nidaamka federaalka ee saldhigga u ahaa axdiqarameedkii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu sii wiiqmayo dowladda federaalka ahina ay ka weecatay nidaamkii federaalaynta dalka gaar ahaan wuxuu shirweynuhu warwar ka muujiyey faragelinta qaawan ee lagu hayo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha arrintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka farangelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee baydhabo doorashadii galmudug ee dhuusmareed iyo colaadda gobolka gedo ee hadda taagan kutagrifalka awoodda ku-tagrifalka awoodda dawladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada ubadka soomaaliyeed ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wadatashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka midka doorashada sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee konton iyo saddexaad konton iyo afraad boqol iyo labaatanaad iyo boqol afartan iyo labaad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee dastuurka kumeel ah ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya qodobka toddobaad shirweynuhu shirweynuhu markuu arkay in la baal maray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tibaaxayay tababarka qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii london laba kun iyo toddobiyo tobankii wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyey inay dawladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirnayn khatarna ku noqon kara amniga xasilloonida iyo wadashirka dalka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda puntland inay xisaabtan dhabax kala gasho dawladda federaalka iyo dawladaha gacanta ku siiya dawladda federaalka dhisidda ciidanka qaranka soomaaliyeed labadaba qodobka siddeedaad shirweynuhu wuxuu walwal weyn ka muujiyey siyaasadaynta dawladda siyaasadaynta deeqaha siyaasadaynta deeqaha ee dowladda federaalka ay ku hayso deeqaha caalamiga ah ee loogu talagalay ee loogu talagalay arrimaha bini-aadanimada horumarka iyo adeega arrimaha bulshada arrintan oo keeni karta sii jiitan colaadda iyo kala qaybsanaanta bulshada soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu ku adkaynayaa dowladda puntland inay dowladda federaalka iyo beesha caalamka kala xisaabtanto hubinta in deeqaha caalamiga ahi aysan dhib u keenin xasiloonida iyo degganaanta dalka soomaaliya qodobka sagaalaad shirweynuhu wuxuu dood iyo falanqayn dheer ka sameeyey qaabka wadahadalka dowladda federaalka iyo somalilan iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay dowladda puntland shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inaan cid kale go'aan ka gaari karin dad iyo dhul ka tirsan puntland sida waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka soomaaliya waxaana shirweynuhu waxaana shirweynuhu ku nuuxnuuxsaday in dalku leeyahay nidaam federaali ah oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka ah wax kasta oo ka baxsan hannaankaas lagu heshiiyey wuxuu khilaafayaa dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya dowladda puntlandna waa inay ka yeelataa wadatashi kana qaadataa go'aanada ku habboon ee dastuurka puntland uu ogol yahay qodobka tobnaad haddii ay dowladda federaalku sii wado hareermarista dastuurka dalka iyo burburinta hannaankii lagu heshiiyey ee federaalaynta dalka sirweynaha wadatashiga puntland wuxuu dowladda puntland ugu baaqayaa in iyada oo wakiil ka ah shacabka puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka puntland ee dastuurku u ogol yahay qodobka koob iyo tobnaad ugu dammayntii wuxuu shirweynuhu u mahad celinayaa madaxweynaha puntland qabashada shirweynaha wadatashiga puntland wuxuu sidoo kale shirweynuhu u mahad celinayaa guddiga qabanqaabada jaamacadda b s u iyo maxamuud sheekh xaamid oo odayga ah oo noo fududeeyey laamaha amniga iyo cid kasta oo kale oo arrintaa qayb ka geystay waa mahadsantihiin dhammaantiin